Faisons attention, il y a beaucoup d'aliens par ici. nous débarrasser d'Eric. C'est trop bien. Hey, hey. Eric nous poursuit D'où calme-toi Moi aussi j'ai un problème, tu sais L'arme n'est pas encore prête Quoi voilà, tout de suite Non, jamais Hors de question, elle n'est pas encore finie. Oh. <laughs>